¿Cómo podemos tener una oración eficaz? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero explicarte cómo puede tener una oración más eficaz. Muy bien, Jesús nos dijo eh, a los discípulos, y nos dijo también a nosotros, eh, que tenemos que orar a través de un modelo, que es el modelo del Padre Nuestro. Y muy bien, porque la palabra Padre Nuestro nos hacen entender que no es el Padre mío, sino que es el Padre Nuestro. Eso significa que nuestras oraciones no tienen que ser oración personal, no tiene que ser oración egoística, tiene que ser oración para el cuerpo de Cristo tiene que ser oración para los demás. El mismo Jesús nos dijo que no tenemos que eh, tener preocupación de lo que vamos a comer, de cómo vamos a poner la ropa y de nuestra vida. No, de esas cosas se van a preocupar lo que no son cristianos, los paganos. Entonces, ¿de qué tenemos que tener preocupación? De lo que está alrededor de nosotros. Nuestras oraciones no tienen que ser oración egoística, sino oración para los demás. Tenemos que orar, Padre nuestro, tenemos que orar para nuestros hermanos, tenemos que orar para nuestra familia, tenemos que orar para nuestra iglesia, para nuestro pastor, para todo lo que está redentor de nosotros. Y lo más lindo es que cuando vamos a orar para los demás, Dios mismo se va a tomar cargo de nosotros, vas a tomar cargo de nuestras necesidades, de lo que nosotros vivimos. Porque si vamos a buscar antes el reino de Dios, todos los que está fuera del reino de Dios, Él lo va a añadir a nuestra vida. Él va a dar todo lo que necesitamos y no de una forma limitada, sino de una forma más abundante, de una forma llena, de una forma increíble porque Él es Dios y para Él no hay problema a solucionar eh, lo que necesitamos en nuestra vida. Pero claro, nuestras oraciones tienen que cambiar, tienen que ser una oración para lo que necesitan y no para nosotros solamente. ¿Vale? Y con eso quiero saludarte y quiero que em, hacerte una invitación para que pueda compartir este pequeño mensaje en tu muro, en tu página, a tus amigos, para que todos puedan recibir esta palabra de exhortación. Un saludo y hasta pronto.